For at hente den software, du skal bruge sammen med din 3D-scanner, skal du gå ind på Cubify's hjemmeside og aktivere din scanner. Du starter med at skrive serienummeret. Det finder du på siden af scanneren og klikker på Activate. Herefter får du så mulighed for at downloade softwaren til dit operativsystem. Når man har installeret softwaren og aktiveret sin 3D-scanner, er der nogle få trin, man skal gennemføre for at lave en scanning. Start med at vælge, hvad du er, du vil scanne. For eksempel et objekt. Angiv om det er stor, mellem eller lille objekt. Stil dig en afstand af ca. 38 cm fra det emne, du vil scanne. Klik på Continue, når du er klar, og gå langsomt rundt om emnet. Når du er færdig med din scanning, klik på Next. Derefter Continue. En god idé er at trykke på Solidify, så bliver huller lappet med det samme. Måske det er nødvendigt at fjerne noget af scanningen. Det gør du ved at klikke på Crop-knappen. Så markerer du den del du vil bevare. Du kan også fjerne ting ved hjælp af Erase-knappen. Den fungerer som en slags viskelæder. Når du har foretaget de ændringer, du synes er nødvendige, trykker du på Next. Her er der så nogle flere muligheder for at bearbejde din scanning. Når du har gjort det, du vil der, trykker du på Next igen og vælger gem-knappen. Her skal du være opmærksom på, at du har forskellige filformater at vælge imellem. Jeg vælger STL-fil og gemmer min fil.